Det å sette navn på uorganiske forbindelser kan være ganske komplisert. Vi kan dele det inn i flere grupper, eh, litt avhengig av hvordan man velger å tenke på det. For de som ønsker å studere navnsettingen grundig, så vil jeg tipse om eh, nomenklaturviten.no, som er et veldig grundig gjennomgang av alle mulige forbindelser. Men her skal jeg se litt på noen enkle eh, salter, forbindelser av metaller fra gruppe 1 og 2, og enkle ioner fra ikke-metallene. Det er altså disse metallene som er her, fra litium og ned til fransium, beryllium og ned til radium. Det er metallionene våre. Og så bruker jeg nå eh, enkle ioner fra disse ikke-metallene. Når vi da skal sette navn på disse, så sier vi metallionene først. Så her finner vi natrium. Og så er det et klorion det henger sammen med her, og det er et negativt ion, og det får da navn klorid. Så metallet beholder eh, navnet sitt som vanlig, eh, ikke-metallene, de negative ionene, får en endelse. Hvis jeg går til det neste her, så ser vi at det er kalsium. Og det heter altså ikke oksygenid, men oksid. Det negative ionet fra oksygen heter oksid. Videre ned finner vi magnesium, bromid. Og til slutt litium, oksid. Hvis du er usikker på navnene på eh, disse metallionene, så kan du her i periodesystemet.no få opp navnet når du fører markøren over det aktuelle grunnstoffet. Så jeg bruker altså bare navnet på metallionene, og så navnet på metallionene. Ikke med tallet men med endelsen id.